こんにちは。今日は今からアジアンマーケットに買い物に行きます。始まり始まり。着きました。バモス。ここは東洋フーズっていう名前の日本食が売っているところになります。こちらです。入ってみましょう。買い物しましょう。 京600円ねカレー粉600円約600円だけどグアテマラでは1200円でしただから安いこれはねあチャーハンの素とかあるよいいねいいねこれありますよあいいねあお好み焼きできるようちらあ本当やまさか何まさかふりかけふりかけこれ欲しい買おうかなめちゃめちゃ 酒がこれ日本食なんだねえ大福があるやばい楽しすぎるこんなに日本食あんだね好きやのご飯もあるのいいねこれねご飯だけ持ってってあとこれチンして食べればいいやラムネとかマジで何何でも飲んでないななんか甘そうだねなんかこれはガチのやつ楽しいここ楽しい マルちゃん製麺買いました家帰ったらこれマルちゃんラーメンはい買いましたあとお箸ねお箸ですねやっと私はめんつゆみつかんのであとフルーチェ買いましてということで、えー、帰って調理したいと思いますはいじゃあ帰りましょうはい帰りましょう、はい、さよなら、ね、ドン帰ってきましたマルちゃん製麺 入麺増量 10g アップ私がうまこく豚骨醤油味ですいいね美味しそう君はえ僕が買ったのはこちら濃厚とろ豚骨食べるうま豚骨って何うまねうまうまいぜはいお疲れ様でした これを見よおおいい感じのプルプル感ああいいねこれよこれよ。これがフルーツですはい牛乳多かったかもしれない本当うんまあこれが日本の伝統的なおやつです、はい、ということで、はい、今回は実食実食実食はいこちらですはいでははいいただきます、はい うん久しぶりに食べた美味しいけど <laughs> 美味しいけど冷やし足りてない足りてないああなるほどねということでラーメン美味しくいただけましたので、はい、よかったらねもしかしたら「いいね」してくれたりなんかしたりして <laughs> 控えめ控えめということで 今日はここまでバイバイ